बसमीम मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाजीन आप आज हम मौजूद हैं लियारी की खडा मार्केट में जहां पे फ़िशिंग का तमाम सामान आपको यहां से मिलेगा तो आइए देखते हैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें लाइक करें शायद शेयर करें और कमेंट का जरूर बताएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी तो आइए मिलते हैं मिस्टर अब्दुल रहमान साहब असल कैसे रहमान साहब करिए से तो आज हमें क्या दिखा रहे हैं बता रहे हैं हमें आपको मछली का जो शिकार का सामान है वो बता रहे हैं सही है ठीक है जो शिकार करता है इसमें सबसे पहले शुरू करता है इससे ठीक है ये ये डोरे है इसका सही है सही ये बना हुआ डोरे है इसमें सिर्फ कांटा बांधना है और वज़न बांधना है झिंगा लगाना है बाकी शिकार शुरू हो जाता है है इसका वज़न ये ये इसका वज़न है वज़न में भी मुख्तलिफ साइज है वज़न में मुख्तलिफ साइज है सही है ठीक है हाँ और इसको जो है ना कांटा ये डोरे हो गया और ये वज़न हो गया ठीक है कांटा इसमें ये रहा है इसमें मुख्तलिफ साइज है छोटा बड़ा और कंपनी के ऊपर होता है अच्छा कंपनी कितने का है ये ये कांटा आपको पड़ेगा दो सौ अस्सी रुपये का डब्बी चालीस रुपये का दर्जन बड़ा साइज़ है चालीस रुपये दर्जन है जी और इसमें साइजेस वगैरह भी होते हैं साइज होता है इसमें दस रुपये से दर्जन शुरू हो जाता है ठीक है फिर अपना एक सौ बीस पे रुकता है सही ठीक है जी और दिखाइए कुछ हमें और आपको ये इसका स्टीलवेयर का सामान है कुंद वगैरह का ये कुंद का सामान वेयर है इस पर कांटा लगता है ये आप देख रहे हैं इसमें कांटा लगता है डोरे बनता है कुंद का सामान है बड़े शिकार का अच्छा मतलब हाँ। ये बड़े जो मछली पकड़नी तो उसके लिए हम ये स्टील का वायर यूज़ करेंगे जी इसमें सिर्फ अपना क्लिप लगेगा आगे से मछली यानी कि कांटा लगेगा कांटा लगेगा और ये इसके पीछे डोर लगेगा बड़े वाली इसमें बड़ा कांटा लगेगा यार ठीक है इससे भी बड़ा कांटा होता है कांटा लगता है इसमें ठीक है ये ये स्टील का क्लिप है एक कांटा जैसा बोला जाता है ये स्टील के क्लिप के साथ लगता है जी जो बड़ी मछलियों के लिए यूज़ किया जाता है तो बाकी इसके पीछे या तो आप पीछे स्टिक यूज़ कर सकते हैं हाँ। इसके पीछे यूज़ कर सकते हैं और बीच में डोर भी यूज़ कर सकते हैं आप नॉर्मली जो यूज़ की जाती है अच्छा वो खान साहब दिखाइए हमें और क्या दिखा रहे हैं अच्छा इसके अलावा आपको रमपाला होता है रमपाली इसके अलावा ये मोती ठीक है ये मये के लिए होता है जो जिंदा चारा इस्तेमाल करता है लोग ये उनके लिए होता है मया मतलब ये किस काम में आते हैं ये जो है ना जिससे मैं पकड़ता है फिर कांटे में बड़े कांटे में लगा के फिर इसके ऊपर बड़ा मछली आता है अच्छा ये बड़ी मछली के इस्तेमाल के लिए होता है मतलब उसको जब बने एक मन की तीस किलो की चालीस किलो की मछली पकड़नी हो तो चारा लगा के इसके आगे क्लिप के साथ तो फिर हम बड़ी मछली को पकड़ बड़ी मछली की ठीक है इसको मोती बोलता है इसमें भी मुख्तलि चीज़ें होता है ठीक है सही अच्छा और दिखाइए हमें क्या दिखा रहे हैं और डोरी ये डोरी है सही है इसमें पंद्रह पॉइंट से लेकर एक सौ चालीस पॉइंट तक मिलेगा अच्छा जी और छोटा शिकार बड़ा शिकार इसमें खेला जाता है ये देख रहे हैं सौ गज एक पटे के ऊपर चढ़ाया जाता है ये कितने की है ये एक दाना चालीस रुपए की है एक दाना चालीस रुपए का जी सौ गज का है सौ गज का है जी ठीक है दादी सौ गज के ये वायर है जो मछली पकड़ने के लिए यूज़ की जाती है और इसकी कीमत चालीस रुपये है जी चालीस ठीक है और इनके अलावा ये गिटे ये अच्छी क्वालिटी का लग रहा है जी ये अच्छा क्वालिटी का ठीक है अच्छा इसे क्या प्राइस है इसका प्राइस है चार सौ रुपये चार सौ कितने मीटर का ये पाँच सौ यार्ड्स का पाँच सौ यार्ड पाँच सौ यार्ड्स का जी अच्छा इसमें भी मुख्तलिफ पौंडे मिलेगा यानी कि पंद्रह पौंड अठारह पॉइंट से लेकर कुछ साठ पौंड तक इसमें कितना डिस्काउंट है जैसे कि महंगी चीज़ों में शुमार होता है ना जैसे पाँच सौ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है उसमें कितना डिस्काउंट देते हैं आप यार पचास रुपये डिस्काउंट देता है मतलब साढ़े चार सौ रुपये दे देंगे आप जी अगर हमारे रेफरेंस से हमारे चैनल के थ्रू कोई अगर आपके पास से परचेज़ करना है तो कितना डिस्काउंट दे देंगे इन डिस्काउंट देगा पचास पचास सौ रुपये डिस्काउंट देगा सौ पचास रुपये मिल जाएगा नाजिन ये तकरीबन पाँच सौ का केबल है इन्होंने पहले तो साढ़े चार सौ का डिस्काउंट दिया है लेकिन हमारे हमारे चैनल के थ्रू अगर आप आएंगे तो तकरीबन सौ पचास का मजीद आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है ना अच्छा अच्छा इसके अलावा और ये फिशिंग रॉड है सही उनको फिशिंग रोड कहते हैं इसमें पंद्रह सौ से स्टार्टिंग है फिर साढ़े छः सात हज़ार रुपये तक कंप्लीट मिलेगा अच्छा नाजिन ये फ़िशिंग रोड कहलाता है इससे हम लोग मछली बासानी पकड़ सकते हैं तकरीबन इसकी ये स्टार्टिंग है पंद्रह सौ रुपये स्टार्टिंग पंद्रह सौ से लेकर कितने तक साढ़े पाँच हज़ार छः हज़ार तक छः हज़ार तक इसकी मतलब प्राइस है मतलब जितना आगे हम जितनी क्वालिटी का अच्छा होगा उतने ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बैठ जाएंगे ये मशीन है मशीन लगा हुआ है यानी समझ लो इसमें डोरी भी लगेगा ठीक है और कांटा वगैरह भी लगेगा ठीक है और ये कितने का पूरा सेट ये पूरे स्टिक के साथ कितने का अगर आप खरीदना चाहते हैं इसका एक सेट और दूसरा भी पड़ा हुआ है सही ये टू पीस का ये आपको कम से कम मिलेगा चार हज़ार रुपये तक इसके ये अपना इसको क्या बोलते हैं पूरा कंप्लीट ये मशीन है और ये रॉड है अच्छा ये मशीन के साथ तकरीबन चार हज़ार रुपये तक पड़ जाएगा रॉड के साथ मजीद मतलब इसके एक और आगे लगेगा हाँ और एक मतलब एक पूरा सेट हो जाएगा चार हज़ार रुपये का जी तो कितना उसमें मजीद और डिस्काउंट मिल सकता है मजीद डिस्काउंट आपको ढाई तीन सौ रुपये डिस्काउंट और मजीद मिलेगा मजीद और नहीं हो सकता है या मतलब इतना नहीं होगा वो कर लेगा कर लेंगे ठीक है नाजिन अगर हमारे फ्रेंड से आएंगे तो आपको मजीद तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है और कौन सा शेयर दिखाएंगे आप इनके अलावा आपको मिलेगा ये गोल जाली ये गोल जाली है इसमें भी मुख्तलिफ अच्छा। साइज़ें होता है छोटा बड़ा यानी कि मोटा धागे वाला पत्ता धागे वाला सही है ठीक है इनको तो जाली कहते हैं इसको हम मतलब खोल के यूँ करके फेंकेंगे यूँ फेंकने वाला जाल ठीक है तो उसको आगे से पकड़ने के लिए अब ये पर इसका रोप ये रस्सी लगा हुआ यार ये रस्सी लगा हुआ है रस्सी हाथ में डाल के फेंकने का इसमें बड़ा भी आता है छोटा भी आता है क्या क्या आपके पास इसमें तीन फीट से लेकर फिर दस फीट तक बड़ा हुआ तीन से दस फीट तक है अच्छा इनके क्या चार्जेस हैं इनका चार्जेस कम से कम आपको अठारह सौ रुपये का मिलेगा ये जो बिल्कुल ये छोटा साइज़ है ये तकरीबन पाँच फीट का है वजन इसमें ज़्यादा लगाया हुआ ठीक है पाँच आगे में बना हुआ है अच्छा, ये पाँच फीट का क्या चार्जेस हो जाएंगे जिसका पंद्रह सौ रुपये पंद्रह सौ रुपये अच्छा कितना मजीद हाँ। आप डिस्काउंट दे सकते हैं अठारह सौ रुपये से पंद्रह सौ रुपये का गया ना अठारह सौ से पंद्रह सौ यानी कि तीन सौ आपने डिस्काउंट दे दिया है मतलब ये हमारे चैनल के रेफरेंस है अपनी तरफ से आपने डिस्काउंट दिया चैनल की तरफ से आपके ठीक है हमारे चैनल से आएंगे तो आपको पंद्रह सौ मिलेगा ठीक है और दिखाएंगे खान साहब क्या है और इनके अलावा ये गोल जालिया फल ये बड़ा साइज है इनमें ठीक है ये देख रहे ये बंगाली जाली कहता है ठीक है ये कितने फिट का है ये तकरीबन आठ फिट का होएगा ये नासिर तक ये आठ फिट का ये जाल है मैं पोल की चेक करता हूँ ठीक है काफ़ी छोड़ काफ़ी बड़ा है अच्छा ये बंगाली जाल गिराता है बंगाली जाल जी ये बंगाली जाल है इनका गोलाई ज़्यादा है इसकी गोलाई ज़्यादा उसकी थोड़ा सा कम है वो 1800 से 1500 में थी मतलब नॉर्मली 1500 तक थी और ये तक लोग इसको जो है ना जेबू वाला से मशहूर कहता है जेबू वाला जाल है जेब वाला ठीक है जेब वाला अच्छा ये पॉकेट्स वाला ये मतलब एक नेट कहलाता है ये इसका कितने ये प्राइस है कितने तक है इसका प्राइस साढ़े तीन हज़ार रुपये साढ़े तीन हज़ार इसकी प्राइस है और वैसे अगर नॉर्मल कोई दुकान से खरीदने आपके वैसे कितना डिस्काउंट वैसे नॉर्मल इसका रेट चार हज़ार साढ़े चार हज़ार चलता है लेकिन हम लोग का जो है ना ये काम ज़्यादा चल रहा है अपना बना रहे हैं तो इसीलिए कम रेट में मिल रहा है तो कितना डिस्काउंट हमारे रेफरेंस से मिल जाएगा हमारे चैनल के थ्रू तो आपको इसको जो कम से कम तैंतीस सौ बत्तीस सौ रुपये तक मिल जाएगा मजीद अगर और हो जाए तो बत्तीस सौ रुपये इनशाला बत्तीस सौ से नीचे नहीं आएंगे तीन चार सौ रुपये डिस्काउंट हम लोग ठीक है ये है भी बड़े चल नाजिल उससे काफ़ी बड़ा है तकरीबन सात फीट है कितना है तकरीबन आठ फीट की आठ फीट का ये जाल है नेट तकरीबन और उसमें तकरीबन बत्तीस सौ रुपये तक आपको देंगे डिस्काउंट के साथ चार हज़ार का स्टार्टिंग चार हज़ार से मतलब चार हज़ार और बत्तीस सौ तक आपको मिल जाएगा ठीक है ना खान साहब और दिखाइए मुझे अच्छा और यहाँ और यहाँ रफाले पड़े हुए ये रंपाले देख ले इसमें रंपाले मुख्तलिफ से थोड़ा ये कैमरा मैन अगर हमारा दिखा सके आपको यार हम पहले जरिया पड़ा हुआ है आ जाओ भाई तरफ हाँ ये आप देख सकता है ये इसको कास्टिंग कर सकता है और इनके अलावा वो जो पड़े हुए बड़े वाले वो ट्रॉलिंग के लिए होता है और ये पोपर है और बाकी इसमें सारा मुख्तलब से मुख्तलब से इसके डोरियाँ पड़े हुए सही और ये सर का टॉर्च है अच्छा और इनके अलावा और अच्छा ये जाली होता है या इनका अलावा ये जाली होता है अच्छा ये सिंपल प्लेन जाली है मतलब एक जाल है नॉर्मल जाल है कि नेट है और इसको जो है ना लोग अक्सर ग्राउंडों में इस्तेमाल करता है जो क्रिकेट खेलता है या सेफ्टी के लिए लगाता है अपना क्रिकेट के अच्छा वॉलीबॉल के लिए इस्तेमाल जो होता है वॉलीबॉल क्रिकेट है फुटबॉल है इसके लिए इस्तेमाल होता है अच्छा फुटबॉल वॉलीबॉल के लिए इस्तेमाल होता है वैसे ये मछली पकड़ने के भी मछली पकड़ने का भी है बेसिक मछली का है लेकिन लोग खेल के तौर पर भी इस्तेमाल और कर रहे हैं और अपना हर काम में हर काम में इस्तेमाल नाजिन ये ये नेट है ये खान साहब बता रहे हैं कि ये मछली पकड़ने के लिए तो वैसे तो बेसिक मछली के लिए है लेकिन लोग इसे इससे वॉलीबॉल के लिए फुटबॉल पकड़ के यूज़ के लिए जाल के तौर पर पीछे नेट यूज़ करते हैं अच्छा और खान साहब बताइए कितने का मैसेज है ये इसका फिट का हिसाब है इसमें मुख्तलिफ साइज़ होता है अच्छा और बड़ा इसमें तकरीबन पच्चीस रुपये से स्टार्टिंग होता है फिर नज़र पे फुट अच्छी क्वालिटी का कितने पर क्या इसका पंद्रह रुपये से स्टार्टिंग होता है पंद्रह रुपये फुट जी पंद्रह रुपये फुट से अच्छा। जी रनिंग फुट है स्क्वायर फुट नहीं रनिंग फुट का हिसाब है यहाँ रनिंग पंद्रह रनिंग फुट दे रहे हैं कितने का दे रहे हैं ये ये वाला पच्चीस रुपये का है पच्चीस में है क्या बता रहे हैं आप इसका ये बटेर का जाली है पट्टी ये नाड़ा बोलता है ये बटेर इससे पकड़ता है ये जो है ना बटेर के लिए इस्तेमाल होता है दूसरा इसका ये पट्टी बोलता है दूसरा जाल है ये तो बटेर का भी हाँ बटेर वाला ये आपके पास ये रहा इसमें तीन चार क्वालिटी का पड़ा हुआ है मोटा बदला इसमें नंबर का हिसाब होता है नौ नंबर छः नंबर बारह नंबर पंद्रह नंबर तक होता है बटेर के लिए सही हाँ ना ये बटेर के ज़्यादा बेहतर क्वालिटी ये लग रही है ये ये जाल है ये फसल के ऊपर डालता हाँ, अच्छा, है हाँ ये उसी पे बटेर पकड़ता है वो रात का टाइम बांस पे बांधता है सही हाँ उसी के लिए वो ये क्या हिसाब है ये हिसाब है ये छः सौ बीस रुपये का पैकेट सौ गज बाई पचास आना होता है कितना इसमें डिस्काउंट यार बिल्कुल होल सेल वाला रेट बताया ऐसे हम साढ़े छः सौ हाँ मुनासिब पहले सस्ता था साढ़े पाँच सौ का था भी रेट है ऊपर किया हुआ है और ये छः सौ रहे और ये इसका जो है ना इसका भी फर्क है बाईस सौ पच्चीस सौ तीन हज़ार चार हज़ार रुपये तक कम अच्छा चीज़ मिलेगा आपको अच्छा वैसे क्या इसके एक्चुअल प्राइस क्या है इसके डिस्काउंट में क्या देंगे कितने का देंगे डिस्काउंट में यार डिस्काउंट बाईस कितने का कितना ये पचास भाई छत्तीस फुट का जाल होता है भाई सौ रुपये का डिस्काउंट इक्कीस सौ पचास दे तो पचास रुपये डिस्काउंट कर लेते हैं नहीं वो तो बाईस सौ का है बाईस सौ पचास रुपये हाँ, डिस्काउंट और नहीं होलसेल का हिसाब हमारा जो है ना सही ये अच्छा, इसमें ये इसका ये जाल बनता है ये नेरो में इस्तेमाल होता है जो बनाता है लगाता है रात कहते हैं मच्छी के लिए होता है इसमें साइज़ होता है छोटे खाने वाले बड़े खाने वाला प्लास्टिक का होता है इसमें भी क्वालिटी में भी पर के साइज़ में भी ये साढ़े सात सौ रुपये का पट्टी है ये सौ गज लंबा है और अस्सी खाना है इसका साढ़े सात सौ रुपये का पड़ता है ये मच्छी के लिए होता है तो कितना उसका हो जाएगा मुनासिब ये यार मुनासिब वही होल सेल वाला हिसाब आपको बता रहे चलो हाँ, सात सौ तीस रुपये तक जो है सात सौ में कर लो यार हमारे रेफरेंस आएंगे लोग आएंगे अच्छा चलो चला क्यों नहीं क्यों नहीं करेगा भाई अच्छा और क्या और दूसरा ये रस्सी होता है हमारे पास मोटे तो रस्सी ये लांचों के लिए भी होता है दूसरा ये कलर का चूल्हे के लिए दूसरा बोरिंग के लिए उसी काम अच्छा, में मतलब आते हैं जी नसीबुल्ला भाई एड्रेस बताइए हमारे नाजिन को अच्छा हमारा एड्रेस ये कटा मार्केट लियारी कराची है नयाबाद बैंक अलाबीब के सामने हमारा दुकान है अब्दुलरहमान फिशिंग स्टोर इसका नंबर हमारा ऑनलाइन का सिस्टम भी है ऑनलाइन पे भी हम सामान बेचते हैं और दुकान का नंबर जीरो तीन सौ दस बीस अठहत्तर सात सौ बीस है व्हाट्सअप नंबर है दूसरा नंबर जीरो तीन सौ तेरह बयासी पचानवे छः सौ बत्तीस ये भी व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप का नंबर है जो भी चीज़ चाहे व्हाट्सअप पे भी हम ऑनलाइन करवा देते हैं तो नाजिन मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ जब तक के लिए इजाज़त देते हमें अल्लाह हाफिज़ अलैक्म